Se enoja, no sé, کا جادو چل گیا تیری آنکھوں کا جادو چل گیا خوشبو محبت کی اس کی سانسوں میں رخصت کرو छू गया Japan دل میرا روح گیتا کی اب درکن ہو تم دل کی صدا سننا ذرا قسم خود رہتا ہوں تری یادوں میں چاد گیا تیری آنکھوں کا چادوچ گیا نخرت چاہے وہ رخصت کروں کیسے تیری آنکھوں کا جادو چل گیا تیری آنکھوں کا جادو چل گیا جذبہ ہے عشق جو نس نس میں شامل ہے رخصت तेरी आंखों का जा